Quem é que observa esse mundo? De cima liderando tudo Disposta a dar própria vida Pra poder deter a irá Um dia eu vou me tornar Superior ao encanador Porque poder hoje eu já sou Tenho orgulho de falar que intensidade O curso beijo só passa vontade olha esse azul em todo o meu corpo Yeah, yeah Não ame, não que o estouro Yeah, yeah Entra, culto quem é o pequeno Esse não bebe, é que eu te pego Vale mais choque pra parar de ser metido Mas eu vou saber o porquê eles me chamam de raio vivo Yeah, eu tô mudando como um rei só mais por chegar sem outra, mas se aceita Agora você acha que pode, assim. mas você não se machucar tanto que vai precisar de um band-aid yeah. Não fique assim você pode melhorar Não importa o que você foi no passado Até as pessoas mais malvadas podem mudar Aposto que você nunca viu um bagulho tão forte assim O mais forte pra acabar com os tênis Então vem que eu tenha que virar um mago supremo Zumbuzo, você acha que ainda sou estou Contrário de te provar Quem é que observa esse mundo? De cima liderando tudo Disposta a dar própria vida Pra poder deter a ira um dia eu vou me tornar superior ao encanador. Que poderoso eu já sou. Tenho orgulho de falar que sou supremo. Tô carregando um legado que ele me rodeia. Escalão vou dominá-lo. sempre teve treta, me peita. Mundo está ameaçado, reconheço o que tem passou é passado, agora posso dizer que tá na hora Te vira supremo, oh, oh, oh, oh, yeah Te vira supremo, oh, oh, oh, oh, yeah Te vira supremo, oh, oh, oh, oh, yeah Te vira supremo, oh, oh, oh, Aquele que gera energia Aquele que um dia teve família Tudo já passou os encanadores são meu time Olha o meu poder novo Gregor pode ser forte, mas é o seu fim Me chamaram dia de monstro Mas eu mudei Eu faço bem aquilo que eu era antes Era um lixo Agora nessa cidade quem pode me vencer? Ninguém Até hoje me perguntam de onde vem essa arrogância Eu respondo é normal, isso é desde a infância Agora hoje não tem ódio pela esperança Contra o Ragnarok eu terei minha vingança A história começou com um relógio esquisito Grudou no pulso dele e agora ele é mais do que forte Ben Tennyson tá no auge, famoso e com muito hype Tenho orgulho de dizer que eu sou supremo Deixa os filhos servir desviarem Quanto mais eles tentarem desviar Um golpe certeiro irei aceitar E um supremo irei me tornar Todos eles eu vou parar me Tô carregando um legado E ele me odeia Escalou, vou dominá-lo Cê quer vir treta, me pega O mundo está ameaçado Eu conheço o que tenho Tudo que passou é passado Posso dizer que tá na hora De virar supremo Oh, oh, oh, oh, oh. Supremo, oh, oh, oh, oh, yeah. Divina Supremo, oh, oh, oh, oh, yeah. Divina Supremo, oh, oh.